密码，密码，输密码，来，输密码，输过去。 <laughs> 哎，不说了，刚刚说那么好，密码呢？搞几点钟啊？还不下班？输密码密码，在说密码。你刚才说对了密码的。 你说密码？那我这边有吗？没有，这只有个零。你说啊！别挂了，是不你也跟着我们就嘎嘎？对吧？这个一看你有的，我不会啊，不这不会，宝宝先吃起来。拜拜。 看苗，看鸭子。你去看鸭子啊！我走了，我上去了。上去他也去，我们做核酸。昨天不做了吗？你不是下大雨的候做了。你不是昨天去做核酸？前天做了啦。昨天。昨天没做。我走了，拜拜。我们昨天没做。宝宝，再见。三百，三百多块钱一盒的月饼，美心。三百。还有个莲子给给爸爸吃了，那个莲子拿出来。 这个好烫啊！是这个，宝宝是这个。小敏，你去洗个手，跟妹妹一起洗个手。哇，好乖！怎么都吃一个味道的？啊？就一个味道的？要不要？不要算了。要。想吃一个，跟妹妹一起，两个人合吃一个。啊？ 他你好消息？什么好消息？小弟要当老爸，弟当老爸了，哎，这么一回事啊！小蝶怀上了，那那那不要请假了，休休假？那小弟要过来吗？怎么没有过来？不吃这个，晚上晚上就过来了。 阿吃，好，吃一是。我我吃这个。美心的，你怎么不可以的？给我吃，我还没吃过呢。过过了妈我嗯。我坐哪嘞？ 那边他做呢？啊，我说，宝宝哥，咱先下三六零三六开吃，开吃，好香的。嗯，好香。嗯，好香。妈萝卜，萝卜姜。好吃吗？ 路边草的吗？我又怀。坏的。不知道。正好今年交房子，丫头。正好交房子嘛，怀孩子就结婚了嘛要。这么快，小舅子就结婚了，我天哪！我想着还要几年呢，结果突然搞这么快。你搞我我你。你不不搞你不搞。